ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ کم ختم کر کے میں کہ ذری باہر دھوپ لوا گی نا کیونکہ ٹھٹ اندر وڈی ہے یہ سامنے مارکیٹ کا دروازہ ہے تب بارو میں کہ ذری دھوپ لوا گی نا کہ دھوپ میں سے کے لیے کھڑی ہے تھوڑی تو میں کہ دو منٹ دھوپ لوا نہیں لگا بال کرنے اندر کم بالات واپڑی کھینے کم اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ سویر دے بڑے ہیں اندر تے ہونے پہ نکل دیں باہر میں کہ چلو کوئی پانچ دہ منٹ دھوپ ہی لگا اے ماس جو ڈی کاؤٹ رکھی بیٹا مت کوئی آئی مار تو مارکا ڈنگی نہ ونجن ہزار دا مال نہ دگا ہاتھ میں ویڈیو بنانے کے کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے سی اللہ وقت اے نہ سی پر کوشش تین جو نہ لہوں کیونکہ ویڈیو بنانے میں تھوڑی دیری میں مسکرہ کرنا پڑنے ان شاء اللہ اندر مائندے والا تو لکھے نے جیڑا کم اسا کرنے دے کڑے تو نال شیئر کرے اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرا ہے انشاءاللہ تو آپ وائیں تے مل دے والا اندر میں کہ دوستوں کو دکھاؤں جیسا باہر بیٹھے ہوں میں یہ سبزی منڈی ہے باہر یہ پارکنگ ہے جتا گڑیا کھڑے نے پارکنگ یہ سامنے سبزی منڈی اگر تو کہ ایک گاڑی تے پاکستان دا جھنڈا دکھاواں یہ دیکھا ماشاء اللہ سبحان اللہ زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان اگر تو نظر سکتا دا پہ ماشاء اللہ پاکستان زندہ باد سبزی منڈی ہوں تو گاڑی آئی کڑی میں ڈیٹھیں تو میں کہ دوستوں کو دیکھا ہوں کیڑے بھیرا سارے ڈرائیور شکین ہیں ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲੇ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਧੁੱਪ ਲਵੇਂਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਨਾ ਡਾਢੀ ਠੰਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਰਫ ਤੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੇ ਰਫ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ انشاءاللہ ساری ویڈیو تو آپ کو چنگی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کرائیں لائک کرائیں شیئر کریں انشاءاللہ مل سے تو آپ کو نئی ویڈیو دینا تب تک کے لیے اللہ حافظ سامنے دے دے رف کم ختم انشاءاللہ بینے دوجی مارکیٹ دے وچ اتھا میں تک لکھے نے دوجی ویڈیو